Gombiatua geunden idosimara joatea, bai eskoa emana zegoen, eta enteatzen dienean, ba, ari gerala, horrelako gauzat egin nahian, ba, eskaintzen digute bertan aurkezpen egitea. Eta jutsi zaigu, ba, leku, ba, ezin hobea dela, ba, artean, pentsatu Maior Forpizek, bos mila eta bosteun alkate biltzen dituela, ba, mundu guztikoak, eta ara joaten diena, ba, bueno, horrelako ba, antzeko ekintza batzuk ere aurkezten dituzte. Eta era joan ginen aurkeztu genuen. Eta horretik Hiroshima. Esan beharra dago, Mario Forpizeko lehendakaria beti dala Hiroshimako alkatea, eta lehendakari hori da, ba, na, e, alkatea. Esan beharra dago ere, joan aurretik, irutxe zaigulako, ba, errespetu instituzionala euki behar dela beti, ba, itzein genuen bai diputatu nagusiarekin eta bai lehendakariarekin, ba, honen berri emateko zehazmoa genitun, eta Hiroshima-ra zela aurkestea. Ni uste, bilen atletik erantzuna eh, positiboa izan zala, ideia ona zala, animoak aurre egiteko, kompatible gaina, beste hainbat eh, ekintzekin, bakea eraikitze horretan, eta konbiatu geditu bilak, ba, irekira ekitaldian ere, ba, egotera. Hau da, akaten e, konferentzi bat, eta alkateek kontatuko izkigute bere eh, esperientziak, bere aportazioak, eta geho entzule giza, ba, bueno, e, eh, gu konbertzen ditugu, batez ere, arlo, herri arloan lan egiten duten e, eragileak, alkateak, giza eskubidea lan egiten dutenak ere bai, udatxetatik eta zatik ez beste institutuetatik. Mm mm-hmm. Eta egon egin duke ere parte hartzea deitu dezakegu intelektualidadea, ez? Ba, universitatea eta hainbat eragile intelektualak e, Euskal daudenak. Eta gau, konbiatu gitu ere, ba, bueno, beti udatxekin harremana dituzten sareak, edo elkartea, eudelbea, eudelbitza, eta geho eragil kultura batzuk ere bertan agian egongo dira. Okera dute, noski, ba, ikasleak, batez ere igual giza eskubidean eta arlo horretan lan dutenak eta zatik ez herritarrak ere bere lekua izango dute honetan. Hor, lehenengo mailian nahi genduke eta ja gaina bai esko eman digute, ba Europan, Europa arloan e, gatazka konpontzeko e, aritzen diran elkarte batzu baitzeitea, eta gaia izango da, ba, bueno, nola udaletxe batetik aportatu daiteke norlako prozeso bati. Eta lehenengo e, eh, mai horretan ere nahi genduke Euskal Herriko alkatez berdinek ere bere esperientziak, bere hitziak ematea. Bigarren maila izango da, momentu honetan, gatazka bat bizitzen ari diren e, herriek, ba, azaltzea bere esperientziak. Beti ere ikuspuntu hortatik, eh? udaletxetik, zer egiten duten, oso esperientzia dituzten, ba, aportatzeko, ba, gatazka bat dagoen momentuan, ba, bakea eraiki nahi horretan. Hirugarren maila ja, eh, amaikian goizetik izango da, gatazka bizi izan duten herri batzuk, baina momentu honetan gatazka osteko fase batean daudenak, zauriak irikila daudagia, baina izten saiatzen ari dira, eta kontatuko digute ba, ze, ze ari dira momentu honetan. Eta laguarra maila izango da, bueno, azkeneko urtetan igual gatazka bat ez bizi, horrela esateko, baino bai nola baite lana egiten ari dira, ba, bueno, gatazketa nola e, udaletxe batetik, nola herri batetik aportatu daiteke, edo inkluso beste gatazka batzuen, batzuetan ba, ikerteka iranak dutela, edo nola aportatu dutela, ba, konpondu nahian. Hoi dia lau maiak, eta hoi jorratuko dira danak kursale. Azkotan esaten dute, eh? prozesua bizitzen egia Euskal Herrin, pakea ere ikitzeko, normalizazioa lotzeko, elkar bizitza lantzeko. Horretan eustet, positiboan aportatzen diren guztiak leku dutela. Eta pasibo izatea, netzako, ez da ona, eta ez zait bat ere gustatzen e, pasiboa baino traba jartzea aportatzen duenari eta hori bai estetela konpartitzen orduan bueno ez da kasu asmo ikes ere egiteko jarrera pasiboa da kasu bueno zuki zi, ni hola komezitu nahi nizuke aktibo izateko zen gozetan baina besteak aktiboa baldima dira ba utzi dana egiten nik uste eta eh, anfitrio lan horretan sartzen dela ba, aldan gertuen hotia. Berein, eh, berein tik, eta hor ba, bueno, agian, ba, protokolosko bilera bat obeste. Baina hemen, e, honek ere ikut da, beste bezera xe, entzun eta eta ikasi segur zo zer ikasten dugu. Mm. Osea, ez da iki. Honi uste dela aukera paregabea, informazioa jaso, jasotzen deun horret, horrekin ba, elkartrukatu informazio hori, ez hor jasotzen deunaren, e, deunaren eta gero gelituko da, bakuitza bere herrian, bere irian, ba, ez da materiala asko. Mm. Eta horti nago gauza katarako direla, eta gauza gutxi eta eta ere beti positiboan izango da, nago, eta agian ez da ikutsi izango. Mm. Agian, ez da hit, etxe asko e, jasoko duten informazioak igual abian jarriko dituzte iniziatiba batzuk, bestela jarriko ez dituztenak.